उत्तर प्रदेश की एक आई किंजल सिंह के बारे में बेहद दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं सबसे बड़ी बात यह है कि किंजल सिंह और उनकी बहन दोनों बहनें एस हैं यानी ऐसा बहुत कम होता है कि दो बहनें हैं और दोनों ही आई बन जाएं। इनके साथ एक त्रासदी की कथा भी जुड़ी है इनके पिता की हत्या हो गई थी और माँ का भी देहांत हो गया किंजल सिंह ने खुद को आई के लिए तैयार किया और उसके बाद अपनी छोटी बहन की पढ़ाई पूरी करवाकर उसे भी आईएएस बनवाया इनकी कुल संपत्ति के बारे में यह पता चला है कि लगभग पौने दो करोड़ रुपया इनकी संपत्ति है और सबसे बड़ी बात यह है कि किंजल सिंह की चर्चा इसलिए भी बहुत ज्यादा होती है कि उन्होंने गरीब महिला से पंद्रह सौ रूपए किलो का करेला खरीद लिया था और यह मामला सोशल मीडिया पर बेहद चर्चा में आया था किंजल सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे अखिलेश के गुस्से का एक बार शिकार भी हुई